hello friends welcome to my YouTube channel या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे सिम्पल सलवारची कटिंग अगदी फक्त दोन मीटरचाच कपडा आहे पण घेरदार व्यवस्थित ह्याची कटिंग कसं करायचं हे तुम्हाला दाखवणार आहे खूपच सोपी पद्धत आहे आणि कापड कशा प्रकारे ठेवायचं आहे कारण खूप जण एक चूक करतात की जे पॅन्टीचं कापड आहे ते चुकीच्या पद्धतीने ठेवतात त्यामुळं ते पॅन्टसुद्धा व्यवस्थित येत नाही त्याची डिझाईनसुद्धा बिघडू शकते तर पहा फ्रेंड्स इथं मी दोन मीटरचं कापड घेतलेले आहे आता डबल फोल्ड केलेली आहे बघू शकता साईडनं फोल्डवरलं कापड आहे बंद साईट आहे वरच्या साईडनं आणि खालच्या साईडनं जे आहे ते ओपन बाजू आहे तर पहा फ्रेंड्स आता व्यवस्थित इथं चार फोल्डवरती इथं घडी घालून घ्यायचं आहे आता हे जे कार्ड दिसतंय पहा हे जे कार्ड दिसतंय बघू शकता तुम्ही ह्या साईडला तुम्हाला काठ दिसतच असेल हे काठ ओपन साईडनं आणि समोरच्या बाजूनी यायला पाहिजे बघू शकता हे जे काठ आहे ते समोरच्या बाजूनी यायला पाहिजे ना की ते बॉटमच्या साईडनं तर काही जण हेच चूक करतात की हे जे काठ असतं कडचं ते बॉटमच्या साईडनं ठेवतात बॉटमच्या साईडनं ठेवल्यास काय होतं ते बिघडू शकतं बरोबर पॅन्ट येत नाही तर पहा आता ह्याची उंची जे आहे ते पूर्ण उंची चाळीस इंच आहे तर नेफासाठी वरती आठ इंच सोडायचं आहे जे नेफा असतं त्यासाठी वरती आठ इंच सोडून इथं चाळीस इंचावरती मार्किंग करायचं आहे पहा इथं चाळीस इंचावरती एक मार्किंग केलं त्यानंतर दोन इंच शिलाईसाठी जे आपण बॉटम शिलाई करतो त्यासाठी इथं दोन इंच खाली सोडलेलं आहे आता पहा बॉटम जे आहे ते आठ इंचाचा ठेवणार आहे कारण तयार बॉटम हे सात इंचाचा आहे एक इंच शिलाईसाठी तर इथं सरळ एक लाईन आखून घेतलेलं आहे आता पहा ह्या साईडनं सीट घेर सीट घेर घ्यायचं आहे ओपन साईडनं आता इथे एक इंच असं सोडून द्यायचं आहे पहा एक इंच सोडलं आणि त्यानंतर इथं सीट घेर इथं दहा इंचाचा घेतलेली आहे उंचीनुसार सीट घेर इथं दहा इंचाचा घेतलेली आहे आता इथं एक इंचावर त्याचं मार्किंग करून चौखण कप्पा करून इथं गोलाई द्यायची आहे बघू शकता अशा प्रकारे इथं गोलाई दिलं आता हे पॉईंट ते बॉटमपर्यंत जॉईन करूयात बघू शकता अशा प्रकारे इथं जॉईन करणार आहोत आता इथं मी डार्क अशी लाईन आखणार आहे तर फ्रेंड्स जे साधी सलवार आहे त्याची कटिंग करणं फारच सोपं आहे काहीच अवघड नाही फक्त व्हिडिओ तुम्ही लक्षपूर्वक बघा पहिल्या व्हिडिओमध्येच तुमच्या लक्षात येईल की जे साधी सलवार आहे त्याची नेमकी कटिंग कशी करायची आहे ते तर कापड तुमच्या लक्षात आलंच असेल फ्रेंड्स की कशाप्रकारे हंतरायचं आहे जे सरळ लायन्या दिसतात तुम्हाला दिसतच असेल त्या सरळच हुब्याच यायला पाहिजे म्हणजे तुम्हाला कळण्यासाठी मी सांगते तर फ्रेंड्स हे हेवी मुलीसाठी मी इथं सलवार तयार करत आहे हेवी मुलगी म्हणजे तुम्हाला साईज सांगते की चाळीस साईजच्या मुलीचा इथं मी सलवार तयार करत आहे म्हणजे हेवी साईज म्हणताना तुम्हाला कळणार नाही त्यामुळं मी तुम्हाला इथं साईज सांगितलेली आहे तर फक्त दोन मीटरमध्ये एवढा छान घेरदार इथं पॅन्ट आपली तयार होते फ्रेंड्स तर बघू शकता इथं कटिंग करून झालेलं आहे दोन्ही भाग आपले तयार आहेत तर फ्रेंड्स तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटत आहे नक्की मला कमेंट्स करून सांगा आणखीन काही डाऊट असतील तरी ते सुद्धा सांगा आता आपण नेफा तयार करणार आहोत तर पहा नेफा रुंदी या ठिकाणी मी तेवीस इंच घेणार आहे तर आपण एक इंच जास्त घेऊ म्हणजे चोवीस इंचावरती तर मार्किंग करू नंतरनं कटिंगमध्ये कटिंग करणार आहोत म्हणजे कटिंगमध्ये कापड जातं निघून तर पहा आता इथून सरळ लाईन आखून घ्यायचं आहे आता हे चार कापडं आपले तयार आहेत बघू शकता चार फोलवरती इथं अंतरलेलं होतं कापड तर हे कापड चार तयार होतील आता हे नेपा तयार कसं करायचं हे तर लक्ष द्या व्यवस्थित आता त्रिकोण पट्ट्या अशा इथं तयार आहेत तर या पट्ट्या आता एकमेकाला जॉईन करून घ्यायचं आहे ते कशा पद्धतीने घ्यायचं आहे बघा इथं चार पट्ट्या तयार आहेत आता एक पट्टी जी आहे ते आपण खाली ठेवून घेऊयात बघू शकता शिद्या साईडनं आणि दुसरी जी पट्टी आहे पहा दुसरी जी पट्टी आहे ते ह्यावरती ठेवून घ्यायचं आहे ह्या त्रिकोण बाजूच्या ह्या साईडनं ठेवून घ्यायचं आहे बघू शकता आणि हे तर शिलाई करून डापटीप करायचं आहे वरती हे तर आपलं असं चौखण कापड तयार होईल तर मी इथं ह्या दोन्हीलासुद्धा सेम पद्धतीने शिलाई करून घेते तर पाहू शकता या पद्धतीने इथं मी शिलाई करून घेतलेली आहे आणि वरती डापटीप करून घेतलेली आहे बघू शकता अशा प्रकारे इथं शिलाई झालेली आहे आता एकमेकांवरती हे व्यवस्थित ठेवून घेऊयात आणि ह्याची उंची रुंदी काढूयात तर पहा फ्रेंड्स नेफ्याची सुद्धा कटिंग कशी करायचं आहे हे सुद्धा मी तुम्हाला सोप्या पद्धतीने आणि जे कमी कापड उरतं त्यातच कसं ॲडजस्टमेंट करायचं हे तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे तर पहा नेफा रुंदी जे आहे ते मी तेवीस इंच ठेवणार आहे तर बघू शकता तर तेवीस इंचावरती मार्किंग केलं जे नेफ्याची रुंदी तेवीस इंच आणि उंची ह्याची आठ इंच होती आठमध्ये दोन इंच ॲड करायचं आहे शिलाईसाठी जे आपण बंद घालतो तिथं आपल्याला शिलाईसाठी दीड इंच कापड जातं आणि खालच्या साईडनं अर्धा इंच कापड जातं त्यामुळे इथं दोन इंच शिलाईसाठी कापड घ्यायचं आहे तर आता पहा जसं मार्किंग केलेलं आहे तसं इथं कटिंग करूयात अगदी व्यवस्थित चौखण कपडा इथं तयार करून घ्यायचं आहे तर पहा इथं कटिंग करून होत आहे नेफ्याची कटिंग इथं या ठिकाणी झालेली आहे बघू शकता तुम्ही आता आपण कळीची कटिंग करणार आहोत तर पहा त्यासाठी जे पॅन्टीचंच कापड उरलेलं आहे ते असं डबल फोल्ड करून घेऊयात आणि ह्याची रुंदी जे आहे ते पाच इंच ठेवणार आहोत आणि पाचच्या मध्ये बरोबर अडीच इंच येतं अडीच इंचावरती एक मार्किंग करू आणि ह्याची उंची तुम्ही आठ इंच सहा ते आठ इंच ठेवू शकता जसं की मी या ठिकाणी आठ इंच ठेवलेली आहे आणि तसं त्रिकोणली लाईन आखून घ्यायचं आहे पहा अशा प्रकारे इथं त्रिकोण अशी लाईन आखून घ्यायचं आहे हे कळी आहे फ्रेंड्स जे आपण पॅन्टीमध्ये हे जॉईन करून घेतो ते कळी आहे तर आता येते खडूचं मार्किंग तुम्हाला व्यवस्थित फर्स्ट दिसत नसेल फ्रेंड्स पण कटिंग करताना तुमच्या लक्षात येतच असेल तर त्रिकोणमध्ये अशा प्रकारे इथं कळी जे आहे ते कटिंग करून घ्यायचं आहे आता डबल फोल आहे हे सिंगल करूयात दोन कळ्या आपल्याला इथं भेटतील तर बघू शकता कळीची पण कटिंग झालेली आहे पूर्ण इथं पॅन्टीची कटिंग झालेली आहे फ्रेंड्स तुम्हाला आणखीन एकदा सांगते हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट्स करून सांगा आणि ह्याची शिलाई जर तुम्हाला बघायची असेल तर आता लगेचच कमेंट्स करा फ्रेंड्स तर व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा आणि स सबस्क्राईब करायला विसरू नका नक्की सबस्क्राईब करा तर पहा फ्रेंड्स तुम्हाला इथं एक एक पार्ट दाखवते इथं पॅन्टीचं कापड तयार आहे नेफा कळी